глюкозанын күмүш күзгү реакциясы глюкозадан альдегид молекуласын аныктоо үчүн бизге күмүш күзгү реакциясы жардам берет пробиркага күмүштүн оксидинин аммиак эритмесин куябыз ага мурдатан даярдалган глюкоза кошобуз пайда болгон аралашманы суусу бар идишке салып ысытабыз эгерде пробирканын бетине күмүш сымал болуп капталбаса анда глюкозада альдегид молекуласы жок пробирканын ички бети күмүш катмар менен капталып бул глюкозада альдегид молекуласы бар экендигин далилдейт